Mitzeline nire biltzarraren testinguruan labek enplegu duina eta segurua aldarrikatu dugu e, eh, kintza honekin. E, hemen dago kongresua eta eta utxune asko egongo dira, itxe ingo dute gauza asko buruz, baina segurtasuna eta lan osasunari buruz ez dute itxe ingo. Eh, gogoratu behar dugu, mitxelinen gaztizko lantegian azken bi urtetan laulangile hil direla eta pasasen astean Almeriako Michelineko lantegian edo edo zentroan beste langile bat hiltzela eta beste bat zauritu dagoela. Labek arazo hau gainean jarri nahi izan dugu pentsatzen dugulako biltzar aukera ezin hobea ematen duela lan osasun eta segurtasunaren inguruan eztabaida sakona egiteko eta konpromisoak hartzeko aurrera joateko labe jarraituko du ekintza egiten, informazioa ematen langileei eta gure asmoa da e, agenda politiko eta sozialean kokatzea arazoa eta langileok lanetik bizirik eta osasuntzu bueltatzea etxera.